अस्त्युत्तरस्यां दिशिदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः okay. we finished this yeah uh, 58 uma rupena te yum samyamas timitam manah shambhor yatadhvam akrashtum ayaskantena lohavat so you uh, you have to try to attract uh, Shiva's mind uh, like a mm-hmm. like a magnet, uh, just as how a magnet attracts a piece of iron. In that manner, you have to use Uma, uh, Parvati, and attract Shiva's mind. I think we finished with that. That உபே ஏவ க்ஷமே ஓடும் உபயோர் வீரியம் ஆஹிதம் சாவா சம்போஹோ ததீயாவா murtihi ஜலமயி mama. ubhe eva kshame vodhum. Only the two of us are uh, capable of vodhum, of carrying. Ubhayoho ahitam viryam, nishiktam viryam. Ubhayoho viryam yat nishiktam, the seed of each of us, which is Brahma and Shiva. Uh, the, that can be only carried by two people, ubhe eva kshame, Sa Shambho, Sa, Sa here refers to Parvati. Sa Parvati शम्भोः शम्भोः निषिक्तं वीर्य आहित वीर्य वोढ़ुम सा उमा एव शक्नोति एण्ड् तदीया जलमयी मूर्तिः मम आहितं वीर्य वोढ़ुम क्षम सो तदीया जलमूर्ति शिवस्य जलमूर्तिः जलमयी मूर्तिः so there are eight forms of Shiva one of that is जलं सो शिवस्य जलमयी मूर्तिः एव मम अर्थात् ब्रह्मणः वीर्यं वोढुं क्षमा so it is capable of carrying that so there is no other person who can who is capable of carrying the seed uh, viryam so the cholindora so we look at the vyakyanam now nishekam prati adhikaranantarasya ayogyatvam darshayati uh, पूर्वं तु उमारोपेण अयस्कान्तेन मनः आक्रष्टुं you'll have to attract his मैण्ड्ङ्गरद सोल्लिटु why why does I do that why should you attract why should you make Uma as the recipient there he gives the reason here निषेकं प्रति अधिकरणान्तरस्य अन्यत् अधिकरणं न विद्यते इति अथवा अधिकरणान्तरस्य अयोग्यत्वम् अन्यत् किमपि अधिकरणं योग्यत्वं न वहति इति दर्शयितुम् अत्र उभयो ahitam biryam vodhum ubhe eva kshame. Only these two are possible. उभयोः इति षष्ट्या अत्र वीर्य वीर्यशब्देनैव सम्बन्धः सो आहितम् उभयोः वीर्यं न तु उभयोः आहितम् इति सो आहितम् इत्यस्य कर्ता पुनः उभाभ्याम इति अर्थात् सो उभाभ्याम् आहितम् उभयोः वीर्यम् इति अन्वयः the viryam that has been ahitam that has been placed by two people so ahitam ityatra tapratyam vartate iti karanat tatra karta tu karta has to be in tritiya vibhakti so you say brahmana ahitam brahmanah viryam shivena ahitam shivasya viryam so tarhi ubhabhyam ahitam उभयोः वीर्यं सो so, आहितमित्यस्य कर्ता पुनः उभाभ्याम इति अर्थात सिद्ध्यति इवन दो उभाभ्याम is not present in the shloka you have to understand it like that okay so आहितम निशिक्तम वीर्यम रेतः वोढुम प्रसव पर्यंतम धर्तुम to hold it until the उत्पत्ति पुत्र उत्पत्ति पर्यंतम धर्तुम Ubhe eva, only two people, na anyaha striyaha. No other woman is capable of doing this. Kshame. Ubhabhyam nishiktam ubhayoho viryam dhartum. Ubhe eva yoshitau kshame. Only two women are capable of holding it. So ubhaya shabdoktam artham vivichya darshayati. Who are the two people, who uh, two women? So shambhoho sa. शंभो वीर्यम सा उमा अथवा मम वीर्यं तदीया जलमयी मूर्ति तदीया शाम्भवी सो शंभो परमेश्वर से इति अर्थात आयाति so in the shloka you will have take this वीर्यं from here to connect with शंभो ओके सो परमेश्वर से वीर्यं सा पार्वती वा शब्दः अवधारणा अवधारणार्थः सा एव वोढुं शक्नोति इति इट्स् नाट् वा is not used for or और विकल्प अर्थम न सो ननु वा विकल्प समुच्चयेषु इति निपात सूत्रे न वा शब्दस्य अवधारणार्थत्वं प्रोक्तम् so he raises a question here in this निपात सूत्र द मीनिंग्स ऑफ वा given here are vikalpa upamanadvandva samuchchaya when two upamanams are taken together इति निपातसूत्रे उक्तं तत्र अवधारणार्थत्वं न उक्तं देर् इस् नो एवकारः देर् सत्यं किन्तु निपाताः अनेकार्थाः इति वचनानुसारिणा कविना अत्र अवधारणार्थत्वम् एव विवक्षितं निपाता can take on many meanings there is a book compiled by Srivat Sankachar called uh, no, Abhyaya Kosha, where mm. he takes up each word and gives several meanings with examples, mostly from Veda also he gives, Kavyam also he gives. It's a very useful tool to have. Kutra, kutaha praptaha sutram tat? एतत् sutram? Google sutram nasti. Nipata sutram na, it could be the வார்த்திகம் also No? Oh. It is Avyaya Kosha, அது வந்து எஸ் அவ்விய கோஷம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இது திஸ் ஒன் இந்த வா விகல்ப உபமான துவந்த சமுச்சயேஷு இருக்குல்ல இது நிபாத சூத்திரம்னு இருக்கு அது என்னன்னு தெரியல என் வேதத்துல வந்து வா வந்து ஈவன் வை பிகம்ஸ் வா வை இது நிச்சய நிச்சயார்த்தக பதம் வா இது பவதி வேதே ओके परन्तु अत्र किमर्थं तथा स्वीकृतं नाम मल्लिनाथेन किमपि कथितं वा इति द्रक्ष्यामि Mallinatha oh so one thing I found out is this author this Narayanapandita is fifteen century or sixteen century right after Mallinatha, whereas mm -hmm. this Arunachalanatha, the earlier commentary, commentator, is mm. before Mallinatha. Oh. Mallinatha quotes Arunachala. Oh. अरे మల్లినాథ వా ఇది I don't think he says that सा वा उमा वा शब्दो द्वंद्वार्थे न तो अन्यार्थे इति उपम द्वंद्व द्वंद्व न मम वा शिवस्य वा इति as a as a combo Hmm. द्वन्द्वार्थे न तु न तु अन्यार्थे इति अन्यार्थे वा इति अन्यः एतदेव उदाहृत्य इत्थमेव व्याख्यातं गणव्याख्याने अगणसूत्रं प्रायः तत्र uh, it could be Ganasutra, so I'm not sure. Va vikalpa upamana dvandva samuchchayeshu. Upamane dvandve samuchchaye. So he takes it, parantu atra avadharanaarthaha uktaha, whereas Mallinatha takes it as dvandvartha. I like the avadharanartha. Hmm. Uh -huh. Actually, this avadharanartha has been used by uh, Sridhara Swami in Bhagavata Vyakhyana. In some places, he has said Va as an Avadharana, Eva iti. Uh-huh. I'll need to figure that out. Anyway, okay. सो निपाताः अनेकार्थाः इति वचनानुसारिणा कविना अत्र अवधारणार्थत्वम् एव विवक्षितम् so must mean only that so सा एव शम्भोः वीर्यम् आवोढुं क्षमा अत एव वक्ष्यति तृतीयसर्गे योषित्सु तद्वीर्य निषेक भूमि ही साएव क्षमा इति आत्मभुवो आत्मभुवा उपदिष्टम सो so, आत्मभुवा ब्रह्मण उपदिष्टम it is been advised by Brahma that साएव क्षमा only she is capable of तद्वीर्य निषेक भूमि of being the receptacle of her वीर्य ऑफ हिज वीर्य योषित्सु among women so he is actually quoting himself there so Kalidasa He right. refers to this shloka in oh. the hmm. third uh, skanda, sarga, by hmm. saying Saeva Kshama iti Atmabhuva hmm. Upadishtam Purvam iti. Tarhi atra va shabdasya avadharanarthaha eva. Oh, when oh, you do an internal analysis, it's a smart one. Yeah, it's very nice. This pick up that. Mm-hmm. So, Shambhoho Viryam Sodhum Parvatyeva Kshama ityarthaha. Mama Jagat sisrakshaya Viryam Utsrajataha तदीया शम्भुसम्बन्धिनी जलमयी जलस्वरूपिणी मूर्तिः अष्टमूर्तेः परमेश्वरस्य एका मूर्तिः जलमूर्तिः मद्वीर्यभारसहिष्णुत्वम् अपाम् एव इत्यर्थः सो मम जगत्सिसृक्षया स्रष्टुम् इच्छया मम वीर्यम् उत्सृजतः वेन् द ब्रह्मणः वीर्यं यदा उत्सृजति सः तदीया his Shambhu Sambandini, Tadiya here refers to Shambhu Shiva. So the form that belongs to Shambhu, Tadiya, Jalamayi Murtihi Eva, Madvirya Bhara Sahishnutvam Apameva. Only the water has the, uh, Sahishnutvam has the tolerance to carry my uh, Madviryam. Yad Amogham Apam. Veeryam Utsrijatah, Utsrijatah is what form? Uh, uh, Utsrijan, Utsrijatah, Shashti Vibhakti, Shatra Pratyasya. Oh, okay. Mama iti shabdasya. Uh, हा, मम इति शब्दस्य विशेषणार्थं तत्र सो उत्सृजति अहम् उत्सृजामि सो उत्सृजन् उत्सृजन् अहं सो उत्सृजतः मम இதெல்லாம் வந்து சப்தமா சொல்லிட்டு வரணும் கச்சன் ராமஹ அஹ், கச்சன் ராமஹ கச்சந்தம் ராமம் கச்சதா ராமேண அப்படி so then yep. chatrupratyam will come hmm. automatically यद् अमोघ अपा यद् अमोघम् अपाम् इति पूर्वमेव I think in the fifth shloka he said दिस् सो इत्यादिना यत् अपां मद्वीर्यभारसहिष्णुत्वम् उक्तं तदपि तासां हरमूर्तिभेदत्वात् एव इति वदता ब्रह्मणा परमेश्वरांशस्यैव तारकासुरनिग्रहसामर्थ्यम् इत्युक्तं भवति So whether I use my force or if Shiva uses his force, one either way, our of uh, Brahma's force can be taken care of, taken only by uh, uh, Shiva's own form. So without the help of Shiva, Tarakasura Nigraha tu tatra na bhavatyeva. So Madvirya Bhara Sahishnutvam Uktam. Already he has said that yad apayeva Sasarjadu அப்படின்னு even in Manusmriti you have uh, apaha eva as the first srishti and in that there was one andam and that is the brahmandam uh, tataha eva virat swarupasya utpattihi uh, iti manuna api uktam pu- puraneshu api tathaiva uktam Uh, say- so, so apam eva only the waters have the capability of carrying brahmanaha viryam tadapi tasam haramurti vedatvat because even up jalam api हरस्य अष्टमूर्तेः अन्यतमम् इति कारणात् it is one of the eight forms of Shiva. And Brahma mentioning that shows that Tarakasura Nigraha Samarthyam Parameshwara Amshasyaiva. Only Parame the, a, a form of Parameshwara is capable of killing Tarakasura. अत्र अपाम् उपन्यासः दृष्टान्तत्वेन इति मन्तव्यं सो दृष्टान्तम् is just an example, it is not an alankara here. The alankara, very surprisingly, has been discussed by Mallinatha, uh, who generally is averse to alankara discussion. he just surprises me sometimes like this. Detailed half of the uh, commentary is on alankara discussion here. atra अत्र दीपकालङ्कारः प्राकरणिकयोः उमामहेश्वरयोः अप्राकरणिकयोः ब्रह्म जलमूर्त्योः च औपम्यस्य गम्यत्वात् दीपकालङ्कारम् எப்படின்னா you are comparing a contextual object and a non-contextual object and uh, the- you're placing two of those objects you're not actually comparing them the comparison is suggested here see what he says here is shambhoho viryam sa parvati vodhum shaknoti मम वीर्यं जलमयी मूर्तिः वोढुं शक्नोति सो तत्र प्रकरणं किं what is the context here the context is शम्भोः वीर्यं तत्र उमा उमया धर्तव्यं she has to take care of it so that there is an utpatti of Senani through Shiva and Parvati. We don't need uh, the Jalamurti and Brahma's Virya here because Brahma has already said that Swayam Chetum Asampratam. I, I should not be uh, looking at killing tarakasura at all right so that becomes the aprakaраnika that is the non-contextual uh, idea here now these two are being compared and that comparison is not direct he has not said iva athava yatha तद्वत् तुल्यं सदृशम् इत्यादिकं तु न उपयुक्तम् अत्र गम्यमेव सो औपम्यम् इस् गम्यम् यथाह <coughs> भोजराजः प्रस्तुतानाम् अप्रस्तुतानां च औपम्यस्य गम्यत्वे दीपकं न च इयं तुल्ययोगिता is also discussing why it is not तुल्ययोगिता that is what is surprising here because Mallinatha never gets into such uh, it Uh, Modi, before you go on, before you go Ah. to Tulika, in- how does Kuvalinandakara say, wha- what does he say about Deepakam? How, what is the definition? தீபகம் வந்து என்ன ரேழியில இருக்கிற வழக்கு மாதிரி ஆ? Yeah, I'm just- ரேழியில இருக்கிற வழக்குன்னா என்னன்னு தெரியுமா அதாவது தேகலி தத்த தீபகா தேகலி தீபகா வா தேகலி தீப நியாயமேவ தீபகாலங்காரः சோ பிரகிருதம் தூ அத்ர you can take it as we want that light for people who are coming into the house so that they know where they are coming so that is their contextual even though it is only for people who are coming into the house it still lights up the மார்க்கம் okay. for people who are not coming to the house also so they are non-contextual people here this is not for them but it still illuminates illumines their way mm -hmm. so that is your deepakalankara so prakaranam aprakaranam cha tatra uh, sthapitam bhavati so the, yeah? Hmm? there's an implicit comparison ah. uh, between uh, a contextual and non-contextual mm -hmm. so yeah example என்ன தெரியுமா அங்க கண்டுபிடிக்க முடியல எங்க எங்க எங்க வருதுன்னு இல்ல I have this to find I don't see a comparison madam oh deepakam இது துல்லியோகிதாத் பரம் 2 174 okay one நிமிஷம் இது no there is a uh, what is a பிரதாபேன பிரதாபேன மஹீபதிஹி तेन भाति कलभः प्रतापेन प्रतापेन महीपतिः భాతీంగ్ర కామన్ రికొల్యో అంగ భాతి ఇస్ కామన్ యా కామన్ సాధారణ ధర్మ సో ఔపమ్యం என்ன వాట్ ఇస్ ఔపమ్యం ఔపమ్యం is you are comparing two objects there should be something called an ఉపమేయ విచ్ ఇస్ ది వర్ణ్యం what you are trying to describe what are you trying to describe in this shloka you are trying to say శంభోహో వీర్యం సా వోఢుం క్షమా క్షమా that is your upamanam sorry upameyam varnyam that which is being described uh -huh. what is the upamanam so, uh, jalamayi murtihi mama viryam bodhum kshama evam यथा ब्रह्मणः वीर्यं वोढुं जलमयी मूर्तिः शक्नोति तदा तथा इन् द सेम् मेनर् शम्भोः वीर्यं सा पार्वती वोढुं शक्नोति इति औपम्यं गम्यते வருதா இல்லையா சாதృశ్యం ధర్మైక్యం నామ అత్ర ధర్మైక్యం కిం వోఢుం క్షమ వోఢుం వోఢు వోడ్ ఓకే వహన క్షమత్వం ధర్మైక్యం ఆ వహన క్షమత్వం ధర్మైక్యం సాధారణ ధర్మ புரியுதா புரியுது புரியுது ஓகே அவர் இன்னும் கன்வின்ஸ் ஆலியே I am not convince about the commonality I a light mm -hmm. that is lit for one purpose is being is applicable to be used in a different way okay இதுல என்ன commonality லைட் காமனாலிட்டினா அந்த இடத்துல light is the common thing so what happens is இது இப்ப இதுக்கு எப்படி வந்து வழக்க கொடுக்கறதோ அது போல அதுக்கும் வழக்கே கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறோம் ஓ ஓகே பட் இதுல சமத்காரம் அங்கதான் வந்து என்னன்னா சமத்காரம் வந்து சமத்காரஸ்து உனக்கு வாச்சியார்த்தத்துலதான் சமத்காரம் ஏன்னா நீ இவன்னு சொல்லிட்டேன்னா சமத்காரம் போயிடுறது அங்க அழகு இல்ல இத வந்து தனியா ரெண்டு விஷயத்த சொல்றோம் உபமியம் கம்யம் கம்யத்துல வந்து உனக்கு உபமான கம்யமா இருக்கிற உபமால வந்து அழகு இல்ல அதனாலதான் இது வந்து வெறும் வாச்சியம் தான் அர்த்தாலங்காரம் தான் திஸ் இஸ் நாட் குணிபூத வியங்கியம் இங்க இவன் இல்லையே இவ இல்ல அததான் சொல்றேன் இட் இஸ் ஒன்லி கம்யம் So Gamyatla, usually there'll beauty in கம்யம் Gamyam only. Not necessary not necessary this is an உபமா பேஸ்ட் அலங்காரான்னு சொல்றதுக்காக கம்யம் உபமான்ங்கிறோம் கம்யம் வந்து துவனியா இல்லையாங்கிறது வேற whether I need to apply the technical term துவனி டு தட் கம்யம் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்கஷன் ஆமா இங்க வந்து அவ்வளவா it's not that beautiful yeah அப்படி மதேன பாத் இன்னும் கொஞ்சம் அழகா இருக்கிற மாதிரி லைக் அது எப்படி சொல்றது இப்ப மதேன கலவசிய பானம் வந்து பிரசித்தமா இஸ் தட் த உபமானம் உபமான பிரசித்தமா இருக்கக்கூடியது பிரகரணம் பிரஸ்துதம் அப்புறம் அப்புறகிருதம் அண்ட் பிரதாபேன வாசமான மகிபதி வந்து பிரஸ்துதம் எஸ் சோ இப்ப வந்து ராஜாவை பார்த்து இவன் சொல்றான் வேற யார்கிட்டயோ அந்த ராஜாவை பத்தி சொல்றான் இவன் வந்து இந்த ராஜா வந்து எவ்வாறு அப்படி சொல்லக்கூடாது எவ்வாறுன்னு கூட சொல்லக்கூடாது யானை மதத்தினால பிரகாசிக்கிறது பாரு நீ பிரதாபத்தினால பிரகாசிக்கிற அப்படியே விட்டுறணும் அப்படியே விட்டுடுறா இப்ப இந்த இடத்துல எப்படி இது வந்து அதனாலதான் ஐ திங்க் ஒரு மாதிரி சொல்லக்கூடாது பிரம்மாவை யாரும் பூஜிக்கலன்னு ஒரு ஒரு பட் ஆமா லைக் சிவனோட வீரியத்தை தாங்கிறதுக்கு பார்வதினா அவருடைய ஜலமயே மூர்த்தி தான் என் வீரியத்தை தாங்கும் அப்படின்னு அதோட அப்படியே நிறுத்திக்கிறார் அவ்வளவுதான் ஓகே நீங்க சொல்றச்சு நல்லா அதான் டிராமாட்டிக் எஃபெக்ட்னு அதோட சொல்றச்சே நல்லா இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஐ திங்க் அதுல அதனாலதான் Narayana Pandita does not mention தீபக அலங்காரம் மேபி ஓ இப்ப அந்த இது மாதிரி அந்த வில்லுக்கு விஜயன் சொல்லு அந்த மாதிரி ஒரு டோன்ல சொன்னா இருக்குமா சரி அது அப்படியே மைண்ட்ல வந்து ஒரு சிவாஜி நாகேஷை கொண்டு வந்துக்கணும் ஓகே இல்ல இல்ல இது புரியாது சரியா style with which he saying the Brahma சொல்றது right you think of it because Brahma வந்து he wants to put forth at the same time Brahma also wants to say is he is also quite capable of killing Tarakasura தன்னை பத்தியும் அவர் சொல்லிக்கணும் அதுல அதுக்காக அது <laughs> கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு அவரை பத்தி மதுரை அவர் அவரை பத்தி அவரே தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிறதா வேற யாரும் சொல் இவாதான் இவ்வளவு பெரிய பிரம்மஸ்துதி பண்ணிருக்காரு <laughs> <laughs> போனா போறது போனா போறது ஏதோ சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்படுறது சொல்லிட்டு போட்டேன் நியாயமா பார்த்தா சரஸ்வதி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்லலையா இருக்கும் கவியோட நாக்குல போய் உட்காந்துட்டா பண்றது நஜ இயம் துல்லிய யோகிதா தஸ்யாக கேவல பிரஸ்துத விஷயத்துவன இதுவானமா அடுத்தது துல்லிய யோகிதா ஏன் இல்லைன்னுட்டு ஸோ துல்லிய யோகிதாங்கிறது என்னன்னா it is a comparison between two பிரஸ்துதம் ஆர் டூ அப்பிரஸ்துதம் யூ கெனாட் ஹேவ் ஒன் பிரஸ்துதம் அண்ட் ஒன் அப்பிரஸ்துதம் அது வந்து துல்லிய சங்குச்சந்தி சரோஜானி ஸ்வைரிணை வதனானிச்சன் வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஏக நிமிஷம் ஏக நிமிஷம் ஜஸ்ட் ஒன் மினிட் துல்லியோகிதா அதுல ஆக்சுவலி நாகேந்திர ஹஸ்தா ஸ்துவச்சி கர்க்கஷத்வாத்துன்னு இதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுப்பார் ஃப்ரம் குமாரசம்பவா ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கம் ஆமா தட் இஸ் அப்ரகிருத அபரகிருதம் டூ அப்ரகிருதம்ஸ்க்கு இது வந்து ஆமா. இந்த वर्ण्यानाम् इतरेषां वा धर्मैक्यं तुल्ययोगिता सङ्कुचन्ति सरोजानि ஸ்வைரிணி So, வதனானிச்ச स्वैरिणी वदनानि च आहा. ம். ந, அதுல கிவ் மீ தி அபரம் உதாகரணம் ஐ டோன்ட் லைக் திஸ் உதாகரணம் பிகாஸ் இட்ஸ் ஆமா त्व- त्वदङ्गमार्दवे दृष्टे कस्य हा. चित्तेन भासते मालती शशभृल्लेखा अदलीनां कठोरता so when i think of when i look at the softness of your body angam ardavam yadi chintayamaha tarhi uh, that is the varnyam here Uh, uh, the mridutvam of Malati Pushpam, Shashabrilleka, Kanti and all this come to my mind. Uh, the katoratvam of all those come to my mind. because those do not stand even a chance near your uh, mardavam அதுதாங்க அங்க வந்து அதெல்லாம் ஆல் தோஸ் ஆர் ஆல் அப்ரஸ்துதம் like all of those all of them are aprastutam whereas in sankuchati sarojani both of them are prastutam eva yes yes அதுதான் ஓகே ஸோ வெரஸ் தீபக ஒன்னு ஒன் இஸ் பிரஸ்துதம் ஒன் இஸ் அப்பிரஸ்துதம் you have to uh, yeah got it. yeah uh, उभे एव क्षमे वोढुम् उभयोर्वीर्यमाहितं सा वा शम्भोस्तदीया वा जलमूर्तिर् सारि मूर्तिर्जलमयी मम तस्यात्मा क्षितिकण्ठस्य सैनापत्यम् उपेत्यवः मोक्ष्यते सुरबन्दीनां वेणीः वीर्यविभूतिभिः तस्य क्षितिकण्ठस्य आत्मा आत्मा पुत्रः सैनापत् वः सैनापत्यम् उपेत्य Upetya, having attained the uh, Sainapatyam, the position of Senapati, uh, uh, for you all, for the devas. So, Vaha, Ungaludaya, Yushmakam, Sainapatyam, Upetya, uh, Shitikantasya Atma, Atma Putraha, surabandi nam. the prisoners of, uh, uh, not the prisoners of devas, devas who are, the, the Deva Kanyaka who are prisoners, right? सुरे सुरेषु याः बन्दय बन्द्यः बन्दयः न बन्द्यः वर्तन्ते वा आमां नदी माद्रि वर्णमो सुरबन्दीनां वेणीः Uh, uh, and the braids, braids of them, Virya Vibhutibihi, by his show of uh, Viryam, for, by his show of Parakramam, uh, Senapati, uh, Kumara, Mokshyate, he will release their braids. அதாவது தேர் பிரெய்ட்ஸ் வந்து இது என்ன அர்த்தம்னா ஏகவேணி தரா வென் தே ஆர் இன் விரகம் they usually wear one braid they do not let their hair loose or they don't uh, make uh, any big arrangements with their hair அதெல்லாம் பண்றதில்ல they don't do all those things so ஏகவேணி தராக பவந்தி விரக அவஸ்தாயாம் யோஷிதாக அந்த ஒரு he will have to release their hair from that one veni அதுக்காக சொல்றாரு இங்க to release them from their விரஹம் and make them join with their beloveds Parvati பரமேஸ்வரையோகோ பரஸ்பர சம்மேளனே கிருதே when both of them have uh, met each other karya siddhihi avashyam bhavishyati eva iti vacha devan anandayati so karya siddhihi bhavatyeva definitely the success of the work will happen And so he directly goes to the result. In the earlier shloka, he talked about viryam mahitam chet saeva bodhum kshama iti uktva and then the child will be born, that child will grow, uh, then he will become senapati. He skips all that process and directly goes to the success of the story. Right? Right ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ bhavati ಭವತ್ಯೇವ Iti vacha devana anandayati. He pleases them with his words. तस्य शितिकण्ठस्य आत्मा वः सैनापत्यम् उपेत्य वीर्य वीर्यविभूतिभिः स्वर्गबन्दीनां वेणीः मोक्ष्यति युवर् अन्वय हियर् सो तस्य यः एवं भूतप्रभावः शिवः तस्य so itham purvam he said why shiva has to be attracted why his mind has to be attracted एतावत् प्रभाववान् सः इति कारणात् तस्यैव आत्मा तस्य पुत्रः एव अत्र कार्य सिद्धि प्रति योग्यः शितिकण्ठस्य नीलकण्ठस्य शिति धवळमेचकौ सो इट्स् काम्बिनेशन् शिति can mean both white and dark मेचकम् इस् डार्क् कलर् कालकूटनिगरणप्रभूतकण्ठनैल्यस्य बिकास् हि ड्राङ्क् कालकूटं हलाहलवशनिगरणार्थं निगरणा निगरणेन uh, that is swallowing of the Visham. Because of that, Prabhuta Kantanilyam, his uh, neck became really uh, dark. Anena, Ayameva Asmakam Apatsu Sharanam Iti Dyotayati. Idanala, you, you understand that he is the only person who can protect us from any apat, any calamity. இதுல நீலகண்ட விஜய சம்பூல ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் சேயிங் என்ன நிஷ்கிராந்தே கரளே the when Samudra Mathanam happened, Drishtva Kaustubam, Apsaroganamapi, Prakrantavada Mitaha Girvanaha. The first Kaustubamani came out, Apsara Striyaha, Te api Bahir Agataha, Taha Drishtva, there was a discussion between the Devas. Who should take what? Huh? गीर्वाणाः कतिवा न सन्ति भुवने भारा दिवः केवलं निष्क्रान्ते गरळे but at one point that poison came out and everybody started running away from that place, it seems. Suragane Nishcheshtite Vishtape. The entire world kept quiet at that point when this poison came out, it seems. And the one who stood in the forefront and said, Ma Bhaishta, Iti Gira Avirasite, don't be afraid. Iti Gira. With these words, Shiva came and stood in front, it seems. Dhuri Yaha Devaha Tameva Stumaha. It's like a, என்ன சொல்றது மங்கள ஸ்லோகம் மாதிரி he writes for Nilakantha Vijayachampu அந்த தேவனை தான் நாங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் அனேன ஏவ அனேன அயமேவ அஸ்மாக்கம் ஆபத்சு சரணம் இது தியோதயதி so is the only person who is our சரணம் ஆத்மா புத்திரஹ இத்தியர்த்தः ஆத்மாவை புத்திரஹ உற்பன்னः இது வேதானுசாசனம் so that is a known term இது பாகவத வச்சனாத் Atmavai Putraha is the uh, Veda Vachanam. And then this entire line is from Bhagavatam. Atmavai Putra Utpanna Iti Vedanushasanam is a shloka from 10th Skandam. Hmm. इति श्रीभागवतवचनात् आत्मशब्दप्रयोगेण अत्र तत्पुत्रस्य परमेश्वरतुल्यशक्तित्वं ध्वनितम् Mm. Uh, in this word, sorry, Mohd, sorry, Mohd, just one mm. small word was the Shitikanta. Was, I was trying to figure out, it was so familiar. It comes in the Rudram. నీలగ్రీవా శితికంఠా శితికంఠా అధః క్షమాచరాః కమ్స్ ఇన్ నీలగ్రీవా శితికంఠా Rudram ఉండు లైక్ రుద్రం లల రుద్రం श्री भागवत वचनात् आत्मशब्द प्रयोगेण because Atma Vaiputraha, Atma, uh, uh, it, it shows by using the word Atma instead of Putra, it means that uh, uh Kumara uh, uh, has an equal Shakti to Parameshwara. So Parameshwara Tulya Shaktitvam Dhvanitam Atra Vaha Yushmakam Sainapatyam Senapatitvam Upetya Prapya. So that Patitvam Sainapatyam, here there is a yak, yak pratyaya which comes because of this sutra. patti Patyanta purohitadibhyaha yak paurohityam ityape vartate khalo. So yak is the pratyaya that follows for uh, that tadhitam. Senapatehe karyam sainapatyam. उपेत्य प्राप्य वीर्य विभूतिभिः वीर्य अतिशयैः पराक्रम अतिशयैः बै शोयिङ्ग् आफ् ब्रेवरी बहुवचनेन विभूतिशब्देन च तद् वीर्याणां निरवधिकत्वं ध्वनितम् बिकास् इस् यूस्ड् बहुवचनं फार् वीर्यविभूतिभिः न तु वीर्यविभूतिना इति because of that bahuachanam you understand that his uh, the the capabilities of uh, kumara are niravadhika uh, limitless स्वर्गबन्दीनां इति वेन् यु से विभूतिः सेल्वं सम्पत्ति सम्पत्ति वीर्यस्य सम्पत्तिः वर्तते तस्य सो बहुवचने उक्तत्वात् बहुत्वं तत्र निरवधिकम् इति लिमिट्लेस् so which means in whatever manner they attack he is capable of retaliating because he has different types of wealth of uh, uh, you know ayudham or uh, strategies அப்படி எடுத்துக்கலாம் yeah स्वर्गबन्दीनां बन्द्यः हाठहृतमहिलाः एतत् तु पूर्वमेव उक्तम् woman who has been forcefully taken is called बन्दी तारकासुरेण बन्दीकृतानां स्वर्गस्त्रीणाम् इत्यर्थः वेणीः संश्लिष्टकेशान् the hair that has been tied into a braid वेणी प्रवेणी शीर्षणि अशिरसि शीर्षण्यशिरसौ சிரஸ்யவா ஆஹ் தலை மேல இருக்கிறது இல்ல it is in the head but it is not on the head I think that's what he tries to mean so as a braid கீழே ஒரு ஒத்த பின்னல் போட்டுக்கிறது பர்திரு விரஹிதாஹி குலஸ்திரியா ஸ்வகேஷானு பர்திரு சமாகம பர்யந்தம் திருடம் நிபத்னந்தி the uh, to not not their hair until they see their husband their this is their is there in Uh, the, he will describe her uh, and tell her about, uh, tell the Megham how she will be, how his Yakshi will be. அந்த முடிய மாத்திரம் வர்ணிப்பான் ஆத்யே பத்தா விரக திவசே யா சிகா தாம ஹித்வா சாபஸ்யாந்தே விகலிச்ச சுச்சா தாம் மயா உத்வேஷ்டனீயம் நான் போய் அவளுக்கு வந்து அது பண்ணணும் I have to do it for her ஸ்பர்ஷ கிளிஷ்டா அயமித நகேன அயமித நகேன அசகிருத்து சாரயந்தி அந்த தலையை வந்து she won't even comb her hair she will just use her nails which have not been cut अयमित नख विरहावस्थायाम् अस्ति इति कारणात् तत्र अ, परिष्कारं न करोति संस्करणं न करोति सा अयमित नखेन असकृत् सारयन्ति இப்படி கோதி விட்டுப்பா she'll keep on doing that to her hair and ganda bhogat katina vishamam ekabenim karena ekabenim she has one hair one braid it's common and he takes an example from shakuntala shakuntalam वसने परिधूसरे वासा वसाना नियमक्षामतनुः धृत एकवेणिः अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घं विरहव्रतं बिभर्तीन् नृकणम् இந்த லாஸ்ட் ஒன் வந்து வஹந்தின்னு இருந்ததுன்னா வஹந்தி திருஷ்யதே இது பிராயः तत्र पूर्वम् I don't know what Dushyanta said in that line but the some most readings have it as बिभर्ति Paridhusare Vasane Vasana. In the seventh act, when Dushyanta looks at Shakuntala, after he remembers uh, uh, the Shapa uh, Vimochanam Tada Tatra Agatya, he sees Shakuntala and describes her the first time he sees her after that episode. Paridhusare Vasane Vasana, she is wearing very uh, uh, dusty clothes. Paridhusare Vasane Vasana. Niyama Kshama Tanuhu, her body uh, is uh, kshamam, very uh, emaciated because of niyama, because of vrata acharanat tatra krishatvam uh, agatam. Dhrita ekavenih. ekavenihi, wearing one braid. அதுதான் அங்க that's the relevance that we need here. அதி நிஷ்கருணஸ்ய மம शुद्धशीला सा दीर्घ विरहव्रतं वहन्ति बिभर्ति she is uh, observing virahvratam for me who am very nishkaruna who is without any compassion मोक्ष्यति विश्लेषयिष्यति सः ஆத்மா பரமேஸ்வரஸ்ய ஆத்மா குமாரஹா சுரபந்தீனாம் சுரஸ்திரீனாம் ஸ்வர்கஸ்திரீனாம் வேணீஹி மோக்ஷியதி he will release it from its விரகாவஸ்தா அத்த காரியபூதேன வேணி விஸ்லேஷனேன காரணபூத தாரகாசுரவதா பிரதீயதே இது பர்யாயோக்தம் பர்யாயோக்தம் இது பரவாயில்ல ம் पुनः पुनः पर्यायोक्तिः वा பர்யாயோக்திஹி இஸ் அலங்கார வேர் அதாவது டைரக்டா சொல்றதுக்கு பதிலா சுத்தி சொல்றதுன்னு அர்த்தம் பங்கியா பங்கியந்தரேண உக்திஹி பர்யாயோக்திஹி that will be your definition in Kovalyananda. Bhangyantarena uktihi. Something that has to be directly said. as soon as he takes up uh, uh, as soon as he becomes the senapati he will kill tarakasura அப்படிங்கறத சொல்றதுக்கு பதிலா is saying that he will release their விரகாவஸ்தா he will release the ladies and தேஷாம் வேணீஹி மோக்ஷயதி இது வததி தத்திர தூ அந்த இன் த மிடில் தாரகாசுர வதஹா டெஃபினெட்லி வில் ஹேப்பன்ங்கிறது தான் இப்படி சுத்தி வளைச்சு சொல்றேன் பர்யாயோக்தம் து கம்யஸ்ய வச்சோ பங்கியந்தராஷ்ரயம் நமஸ்தஸ்மை கிருதௌ ஏன मुधा राहुवधू कुचौ राहुवधू कुचौ ஓஹோ okay Bharata even more beautiful what he said அபரம் உதாரணம் தான் அதுக்கெல்லாம் பார்க்கணும் it will be a nice uh, இது the way he says but anyway. அதுவும் இதே மாதிரி இல்லையா சோ நடுவுல மத்திய வித்தியமான ஒரு காரணம் அந்த காரணத்துடைய பிரதீதி ஆமா but here when he but here it's it's a little bit more beautiful because the the, the loosening of the binds of the hair mm. signifies that those bandaya themselves are not bandis anymore the loosening of yeah. the bonds yeah. of themselves it's so it's like a double uh, loosening um, um. <laughs> and then more course, beautiful yeah it's more beautiful like இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளா எடுக்கணும் So with this he finishes iti vyakritya vishvayone stirodadhe manasi ahita kartavyaha te api pratiyayuhu divam. So Vishwayoni finishes this uh, his conversation iti vyakritya budhana vibudhana after saying thus to the devas Vishwayonihi Brahma tirodhade he disappears मनसि आहित कर्तव्याः कर्तव्यम् आहितं किं कर्तव्यम् इति तेषां मनसि आहितं uh, प- न्यस्तं स्थापितं so they had in their minds मनसि ஆஹித கர்த்தவியம் they knew what has to be done ஏன்னா இப்போ அயஸ்காந்தேன லோகவத்துங்கிறது தான் இப்போ வந்து காரியபூதம் இல்லையா they have to try somehow to attract uh, Shiva's mind திவம் பிரதி தே அபி தேவாக அபி திவம் பிரதி யயுஹு they went back to ஸ்வர்க்கம் இதுக்கு வந்து சிம் சின்னதாக தான் இருக்கு முடிச்சுடலாம் பிரகரணம் உபசம்ஹரதி just concludes the whole thing by saying விஸ்வயோனிஹி விபுதான் பிரதி வியாகிருத்திய திரோததே விஸ்வயோனிஹி விஸ்வசிய யோனிஹி உத்பவஸ்தானம் பிரபஞ்ச கர்த்தா விச் இஸ் பிரம்மா பிரம்மா விபுதானு சுரானு இதி பூர்வோக்த பிரகாரேண வியாகிருத்திய உக்துவா after saying thus to them what has to be done and how it will be successful successful, Uktva Tirodade Antarhitaha Abhut. He disappeared. Iti Vyahritya Tirodade Ityanena Devakaryarthameva Adau Darshanam Dattam Tacha Darshanam तद अनुग्रह प्रदान पर्यन्तं सुलभं च अभूत् इति தேவானாं பிரமோத அதிசய பிராப்திः துவனதி ஏதோ கண்டுபிடிக்கிறார் அவர் அதுல ஒரு துவனிய अनन्तरम् इति व्याहृत्य व्याहरणमेव तस्य कार्यं तत्र उक्त्वा तदनन्तरं तिरोधानम् अभूत् इत्युक्ते it's not easy for us to see him otherwise because he wanted to be there to give them that happiness and give them that anugraham he appeared and then immediately after conveying he disappeared so tacha the the karyarthameva adau darshanam dattam in order to satisfy their uh, work, he uh, showed himself. Tacha darshanam tad anugraha padana paryantam asit sulabham abhut. So they could see him easily because he was there until they, he gave his anugraham to them. Tadanantaram, so the devanam pramoda atishaya prapti because he was present and he immediately went away pa namakaga da vandirkar அப்படின்னு or santosham irukum already so they were very happy that he had appeared for them. Labda prasadanam devanam pravrittim aha te api manasi ahita kartavyaha divam yayuhu. Pravrittina, their margam. What did they do after he disappeared? Uh, te devaha manasi ahitam nihitam kartavyam karaneyam. They had in their mind what should be done. Tathabhutaha santaha. Being people who knew what they had to do, anantarakaraniyam manasa nischitya. Not because Brahma had told them specifically what you have to do, but they decided what has to be done next. After deciding that, divam yayuhu yathagatam gataha pratiyayuhu. Pratiyayuhu na returned an artham. Yatha agatam tatha gataha. Yeah. इति व्याहृत्य विबुधान् विश्वयोनि स्थिरोदधे मनसि आहितकर्तव्यास्ते अपि प्रतिययुः दिवम् இன்னும் ரெண்டு ஸ்லோகம் அதை முடிச்சுடலாம் ஏன்னா